කළු සිංහල රාවන දඩු මොනර නගල එන දිහා බල බලමින්ද පන් ඇස් රවස් කුණු කතාවාගෙන ඉති පුතා මේ තඹ බලි කටන්න වෙන්නත කළු කොඩි සුදු කොඩි අරන්දම දෙන හොඳන් අහගනි සිත මේ වයල බස් දැන් ගනි විනා කළු සිංහල රාවනා